Oh, There you go. There. So... Blame. Social... Oh my god. Koja budala? Znaš koliko si mi dobro proračun? Šta se računao? računao silu radioaktivnog polja. Ja vidim. Mm. Kardansko vratilo, ti sad jasnije. Mm, Niht i I zašta to služi materijet, to kardansko? Jesi ikad vidio traktor da radi nešto, ne znam? pa dobro jesam. E, je, znaš ono što se između traktora i neke mašine vrti, onako između, kao kruglo? Ja. Ko cijev nekako. E, to ti je kardan. A, vidiš. Dobro si je primirio. Tu! E, Ideš libe Hans, ja, biga kanon. Ja, große Mut, Mu. große Mu, Milk, Milchshake ist ja sehr sweet. Schokolade. A što smo mi rozi? Mi smo svi debičanstveni. Alalalalala! Čekaj, plako... Polako, suade! Dobar ja! Saskija, suade! Lijeva! <laughs> Digi glavu, suade! Não, baixava que medo, tamo medo! Eto pas. Nemoj dirat. Pa dobro, lijep primirio sam, vidiš kako sad ti je lijepo šutko. Evo šutno sam jednog. Koliko sam fejko, e? Ne! <laughs> Ne! Ja sam ba... Izbacio! Slade! Hajde, prasene, go! Ma... Ja. Eto, slon. <laughs> Slon. Mi Izabri šta se čuje kad se majmun e, porađa. <laughs> to je najlošija imitacija majmuna što sam do sad čuo u životu. Evo, ne valja, ne valja, ne valja, ne valja. Kako se žirafa glasa? Žiraf, žiraf. <laughs> Да что меня за него? Как всем рав глаз? Nova sezona Terminatora za nas. Kavelijan, kako glupo sam Conta má, cara, sumire. Chiuso Magarazumire at the moment this tea you can draw Magaratsa Kadumire tu кто tu това? Що ти си ставка Магарца, не го пали сърчани пес чума. Da, <laughs> stvarno, ću u magarca da umire. <laughs> pa dobro, sound efekt iz Minecrafta, ajde. <laughs> Pa nema to veze s... Ajde da si još rekao svinja, ono, znaš. Znaš, ono, čuješ, ti upolješ, ali magarca. magarca, znaš. Ne, bet, zbog tebe probaš. Zbog mene. Ja sam zbog tebe zamaš. Pa ko je rekao da <laughs> pa ja sam rekao, a mene tvoj smijeh iritira. <laughs> Uj, čekaj da se upali magarac. Reanimacija! <laughs> Sam iz kak se čuje kad te reanimira. E, ja sam se uzmlio i oplako ovo sad. Ja sam se džaba istuširao, ja evo, ja sav kola voda. Koja je to životinja bila? Ne znam. Raguta. Kadrka. Pa nije znam da ima one, ragutane, ono što imaju ispod brade, ono u kesu, ono <laughs> šta je već. Pa oni nešto tamo. Pa ono... <laughs> Mama. Pomozi. Nema tu pomoć. tup, tup. Pa ćeš tako... Oj, što me ovaj <laughs> Za maškare se ćeš <laughs> mu. <laughs> tu? Tu je onaj ši, ši, šiljo, onaj iz Mickey Mouse-a. Il, Goofy, kako se je zove. Ahu! what, what the fuck? e, tu je već pa patak kad je nadbiran. Nije to pa patak, pa je patak drug će, znam ga ja imitiram. Pa eto, hajde da čuje. Nešto ja, e, ovo je gotovo. Salam alaikum, alaikum, alaikum. Pa uđi! Ne pitaj šta je ovo bilo.